تَتہِ نَوَن رٮ۪تَن تہٕ ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن حظ روٗدۍ تِم اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک سٲری گَرِکۍ حظ پَتہٕ ترٛیہِ رٮ۪تۍ باد حظ دٔگۍ تِم مےٚ سَتانہِ حظ بہٕ حظ ٲسٕس آسان کُنہِ ساتہٕ بیمار سُہ حظ اوس زَبردَستی کران سُہ حظ اوس نہٕ مانان کِہیٖنۍ نہٕ سُہ حظ اوسُم نہ مےٚ چھُ آز کَرُن مےٚ چھُ کَرُن پَتہٕ حظ اوس نہٕ مانٲنی پَتہٕ حظ اوس تَمہِ ساتہٕ تہِ مار دِوان پَتہٕ حظ اوسُم نہ بہٕ مانٲے نہٕ اَتھ بیمار ویمار کِہیٖنۍ نہٕ نہ تہٕ پَتہٕ حظ اوس دِوان کُنہِ ساتہٕ بیڈ پٮ۪ٹھ بۄن نیٖرِتھ حظ لَتہٕ حظ اوس دِوان پٔتۍ کِنۍ کَمرَس پَتہٕ حظ ٲسٕس بہٕ ہیٚکان صبُحٲے تھوٚدُے ؤتھِتھ مےٚ کیاہ حظ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تورٕ حظ اوس مےٚ خٲلی پَتہٕ موار دِوان سُہ حظ اوس نہٕ یورٕچ کَتھ بوزان کِہیٖنۍ سُہ حظ اوس مےٚ تھاوان پَتہٕ خٲلی غلط ایلزام لَگٲوِتھ لَگٲیِتھ اَسہِ حظ نانۍ حظ گُزریے پَتہٕ حظ کَرے پاپَن یورٕ فون یِمَن أمِس چھِ نانۍ گُزریے یہِ چھےٚ بُتھ نانہِ ہُنٛد تہٕ یہِ سوٗزِو تِمو حظ سوٗزَس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ تَتھ حظ کوٚرُکھ مےٚ اِنجَکشَن حظ بے حٲش یِتھُے حظ پَتہٕ ما پاپہٕ کھوٚت یورٕ تِمو حظ ترٛٲوٕہَس نہٕ بہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ یِتھَے کٔنۍ حظ ٲس پَتہٕ بے حٲشی بہٕ بیٚیہِ حظ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دوٚیِم پھِر حظ اوس تَمہِ ساتہٕ مےٚ حظ ووٚن ییٚمۍ درٛوگ سُنٛد لٔڑکہٕ سُہ حظ چھُ لۄکُٹ یہِ چھُ تٔمۍ حظ ووٚن آنٛٹی ژٕ لَگٲے زِ ہُہ سوٗٹ یہِ چھی اَصٕل یِتھُے مےٚ سُہ لَگوو نہ حظ دوٚپُن یہِ چھے وَنان موٚکُر أمۍ أمۍ حظ نی موٚکُر تہِ مینٛڈ حظ اوس تَتھ تٔمۍ حظ دیُت مےٚ ماڈ یُس یہِ نٔر چھِ نہٕ حظ اَتھ چھِ مےٚ آز تہِ آسان دَگ حظ تٔمۍ حظ کٔر مےٚ یہِ نٔر لاکرَس منٛز بَنٛد حظ تٔمِس چھِ آسان بٕلیک شرٛاکھ حظ پانَس سۭتۍ سۭتۍ سُہ حظ لوگ سُہ شرٛاکھ کَڑنہِ أتی حظ کھُلوو مےٚ دُرکاکنہِ دَرواز بہٕ ٲسٕس تٔمِس نِنَس پَنٕنِس کِچنَس منٛز بہٕ حظ روٗزٕس تَتہِ واریاہَس کالَس بےٚ ہوش یُتھُے مےٚ ہوش آن وۄنۍ ٲسٕس بہٕ گۄڈٕ مِثال ہاسپِٹَل اَتہِ حظ کوٚرُکھ مےٚ نَرِ پَلَستَر گۄڈٕ یورٕ حظ ٲسۍ کَران یِم فون تُہۍ کر یِیو تُہۍ کر یُس یورٕ ٲسٕس فِرسال أسۍ حظ چھِ وَنان یِمَن کہِ أسۍ یِمو وٕنہِ پَتہٕ حظ کھٔژٕس بہٕ گۄڈٕ گَرٕ لَگٲیِم حظ پَلو وَلو آیَس حظ تور دَہَن دۄہَن حظ اوس مےٚ نَرِ پَلَستَر مےٚ نہٕ حظ ہووٕے نہٕ گَرِکٮ۪ن مےٚ چھُ پَلَستَر بہٕ حظ ٲسٕس وَنان نہ یہِ سُدھرِ یورٕ کوٚر مےٚ مٲلۍ ماجہِ خانٛدَر غریٖبی پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ مٲلِس ماجہِ یہِ مےٚ مےٚ سۭتۍ چھِ یہِ گژھان چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ یہِ سُدھرِ مگر سُہ اوس پَتہٕ زیادَے زیادَے ٹارچَر کَران آز حظ چھَس بہٕ اکھ کوٗر مےٚ حظ چھُ مول موج پَکان سۭتۍ کۭتِس کالَس حظ پوشہِ بیاکھ کوٗر حظ یۄس غریٖب کوٗر چھےٚ آسان مےٚ حظ چھُ وٕچھمٕژ پَنٕنہِ أچھَن تہِ کوٹَس منٛز یۄس غریٖب کوٗر اَکھ یَتھ نہ حظ کٕہٕنۍ چھِنہٕ آسان سۭتۍ تَس کورِ کیٛاہ حظ بَنہِ یہِ کورٹ یہِ قانوٗن یہِ کورٹَس منٛز حظ چھِ گژھان اَتہِ حظ چھِ دِوان تٲریٖخ نیر یِیو بیٚیہِ قانوٗن قانوٗنَس نِش حظ چھِ گژھان یِم حظ چھِ گۄڈٕ رِشوَت ژھانڈان بہٕ حظ ٲسٕس یِمنٕے سۭتۍ کَتھ کَران اَتہِ حظ ٲس لۄکٕٹۍ سِسٹَر یِمو منٛز ٲس واریاہ بٮ۪مار تٔمۍ حظ دوٚپ اگر موٚمہٕ مَرِ اَتہِ وَسکھ ژٕ مےٚ حظ گوٚو نہٕ سُہ برداش کِہیٖنۍ بہٕ حظ ہیٚچھس بَتہِ وَرنہِ بَس یہِ حظ دَپان أمۍ حظ نیوٗ مےٚ فون دوٚپُکھ ییٖتِس کالَس کیٛاہ حظ اوسُکھ ژٕ یِمَن سۭتۍ کَتھ کَران بَس یُتُے حظ تیوٗتاہ وار حظ دیُتُم آز یِم سٲری یہِ حظ چھِ مےٚ خانٛدَر دِوان واریاہ چھِ وٕچھان سٲری بَس یِم حظ لٔگۍ مےٚ تیٖل چھَکنہِ اَتہِ حظ چھِ فون حظ چھِ دارِ پٮ۪ٹھٕے مےٚ حظ تُل یہِ فون نمبر حظ اوس موٚما لَگٲوتھٕے بہٕ حظ کَران موٚمَس فون دوٚپمَس حظ مےٚ بَچٲوتو آزٕ بَس یِتھُے یِم کھٔتۍ نہٕ حظ یِمو نہٕ یِمَن تہِ دِتُکھ پَتہٕ مار یِم یِمَن بہٕ نہٕ حظ ہٲوٕکھٕے نہٕ یِمَن کِہیٖنۍ نہٕ یِمَن حظ دیُتُکھ تیوٗتاہ مار یِم کَرنہٕ یہِ بنٛد تھاونَس مےٚ حظ اوس ڈُپٹہٕ یَتھ ۂٹِس اَتھ حظ لوٚم تٔمۍ چِرٕ مطلب پھٲسۍ حظ لَجے دِنۍ بہٕ حظ ٲسٕس تَتھ ڈُپٹَس یِتھ پٲٹھۍ لَمان تٔمِس حظ چھُ ماستُر بوے حظ تٔمِس سۭتۍ حظ وَلنوونَس تٔمۍ کِچنٕچ دارِ کِنۍ ہَپٲرۍ بۄن تَپٲرۍ حظ چھِ نالہٕ بَس نَس تَپٲرۍ بہٕ ٲسٕس أمِس مانٲنی تَپٲرۍ گژھُن تٔمۍ ووٚنُس تَتھ بہٕ نِمَے پَنُن گرِ تھاوُن تٔتی کَمرَس منٛز نِیَس نَس بہٕ تورٕ تھٲوٕس بہٕ تٔتی کَمرَس منٛز بنٛد یِمَن یِتھُے یِمَن کوٚرنَس پُلسہٕ والٮ۪س زیادٕ زور کوٗر أنُن کوٗر أنُن بہٕ چھَس یِمَے یٲژ مےٚ نِش دوٚپُن اَگر ژٕ پُلسہٕ والٮ۪ن نِش بیٚیہِ کانٛہہ بَیان دِژٕکھ بہٕ ترٛاوَکھ نہٕ ییٚلہٕ ژٕ کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ حظ گٔیَس نِیَس بہٕ تھانَس منٛز اَتہِ حظ سوٗنٛچ مےٚ گَرِکٮ۪نٕے ہُنٛد مےٚ حظ یِم گژھن یَلہٕ گژھٕنۍ وٕنکٮ۪نَس مےٚ چھِ یُتُے یوت ضوٚرَتھ تہٕ أمۍ یِم حظ ترٛٲیِکھ یَلہٕ پَتہٕ حظ ووٚتھُکھ پاپہٕ دوٚپمَکھ یہِ نِمن بہٕ گَرٕ درٛاتَس کھَنٛڈَس ؤژھِنۍ یِم دۄنوَے بٲژ تَمہِ ساتَن حظ مونُکھ نہٕ کِہیٖنۍ ترٛاوُن یِمَن لٔڑکَن حظ گٔژھ سبق مِلُن یُتھُے لٔڑکَن یِم حظ چھِ سَمجان شاید چھِ کوٗر پھٔٹمٕژ کَنہِ سُہ حظ اوس وَنان تہِ لٔڑکہٕ بہٕ چھَس اَکھ بُلبُل بہٕ بہٕ یَتھ لَنجہِ وٮ۪سہٕ تَتھ لَنٛجہِ بیٚہمہٕ ژےٚ کُس نِی ژٕ گٔیَکھ خراب ژےٚ کُس نِیی گَرٕ کِتھ کٔنۍ تِم واپَس تُہۍ سُہ نہ حظ اوسُے نہٕ تَمہِ دۄہ گَرِ سُہ حظ گوٚو تَمہِ دۄہ پِکنِک اینجاے کرنہٕ خٲطرٕ حظ پَتہٕ حظ آے مےٚ ممی تٔمۍ حظ حظ حظ حظ حظ حظ ٲسٕس ٲسٕس ٲسٕس بہٕ بہٕ بہٕ ترٛٮ۪ن دۄہَن کھیوٚمُت نہٕ نہٕ کِہیٖنۍ ووٚن مےٚ مےٚ مےٚ ژےٚ چاے بَتہٕ تِم ٲسۍ بِہِتھ بِہِتھ اَکہِ ہیرَن پٮ۪ٹھ یی سونٛچان میٛانہِ خۄدایا میون چھُنہ وٕنۍکٮ۪نَس کانٛہہ تم بہت تحفظ وا حظ تم بہت اکا برٹ سے بہت ہی بہت بہت حظ سمجھا مانے خدا منہیں میم وک می نیے گھر پہ ات ممی پہ ممی آئی بہت گیس خوش پہ سنانا ڈوس دن کھینچ سان ججَس چھِ دِوان یہِ فٲصلہٕ یہِ تٲریٖخَس پٮ۪ٹھ تٲریٖخ ہ بہٕ حظ ٲسٕس سونٛچان اگر بہٕ حظ واپَس گژھِ یہِ حظ چھُ کَشمیٖر ماحول یُس حظ چھُ ییٚتِکۍ لوٗکھ حظ چھِ یِم چھِ وَنان کورِ چھِ کَران خاندَر یہِ گَژھِ پَتہٕ تٔتی مٔرِتھ نیرٕنۍ یہِ گَژھِ نہٕ واپَس یِن کِہیٖنۍ بہٕ حظ ٲسٕس یی سونٛچان مےٚ لوٗکھ کَران کَتھٕ ہُہ یہِ تمہِ موٗجوٗب ٲسٕس نہٕ بہٕ یِوان क्या ख्वाहिश क्या तुम तुम्हें बननस बचपन पे ये दीनी तजुर्बा से सब दीनी टीचर बने